Московська цензура свій час наїхала на Репіна за картину «Хресна хода в Курській губернії. Уж больно у вас якісь противні, не могли б нарисувати по боголепній На ну що Репін відповів дуже коротко: якщо намалюю гарніше, вийде Полтавська губернія, а не Курська. А зараз всі соцмережі просто розриваються від сенсацій. Нью-Йоркський е, музей Метрополітен визнав Айвазовського, Куінджи і Репіна українцями. А ми типа не знали. А у книзі «Знай наших» і про Репіна, і про Куінджі, і про багатьох, багатьох, багатьох, багатьох інших. Беріть і книги, і розмальовки, і календарі з наших» і собі, і дітям, щоб знати історію України, яка складається з біографій великих людей.